آه من المؤسف أنني سأضطر إلى قتل ريز المعادية فتلك الفتاة تبث البهجة في القلوب اوكي الريد اي كامينج اب محاولة جيدة ظلال متحركة أحدهم في منطقة حوالي ازرعوا ال spike تبقى عدو واحد مثالي لقد ماتوا تحت أحذيتنا سيشعرهم هذا بالتواضع هنا اوكي شيء مات مات مات تبقى عدو واحد Don't go, wait a second. التبريز المعادية تلك يا أصحاب فلن أتمكن من رؤيتكم تتحولون إلى أشلاء سأحميك يا صديقي عدو واحد حذرني الآن أتظن أنك تستطيع التلقيم أعيد التلقيم يا للروعة كم هذا ممتع فلنستمر plant. Uh, Reyna, you have the spike plant. Reyna. spike. Is there only spike? سقطت ال spike في B تبقى عدو واحد. بعباء ال spike بحوزتي. إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم Рикой عدو واحد لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم سلب البصر آه، رصد عدو بي أعيد التلقيم سقطت ال spike في B. السبايك بحوزتي آخر لاعب باق إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة آخر لاعب باقي سقطت لسبايك تي بي التلقين أعيد التلقين في إيه آخر لاعب باق سندفنهم وستلاحقهم آثامهم ابعدوا عن طريقي أعيد تلقيم رصد عدو في بي قصد يصاح جيد حذارني الآن قنبلة ستنفجر أسلك الوسط تبقى عدو واحد تبقت ثلاثون ثانية حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي آخر عدو سلاح هنا هنا إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة شحن تريدون اللعب هيا نلعب متى نتحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في A ابتعدوا عن طريقي سقطت ال spike في A آخر لاعب باق سقطت ال spike في A سقط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 We have TP. can't TP هنا حان وقت الركود بسلام دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط روسي رصد عدو في ايه هنا احدهم في بي احذروا سقطت السبايك في بي آه. هنا مات احدهم زرعت السبايك اكتشف الجميع ما كنت أعرفه بالفعل أنت جامحة يا سيج أحتاج هذا سأشتري أحتاج هذا You are pushing us defender. Let's bring this. آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك سأحميك يا صديقي لا توجد شحنات I'll try to push you. سبايك في B تبقى عدو واحد آخر لاعب باق لم ينتهي بعد واجبك دوري عتل سبايك come from here. أعيد التلقيم لن أموت هنا اللعنة أعيد التلقيم رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي أحتاج إلى وسأقتل للدفاع عنه Phoenix, what did you say? I am last place? I don't see it, bro, but I am last. Stop the push. What the fuck you doing? هنا ستبدأ المطاردة رصد عنه آخر لاعب باق لا حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها object, don't move, stay it up. I see you moving, don't move. Noob, you will die, why? It is the reason. È Taido a qui. سقط الهدف تبقى عدو واحد السبايك في ايه اعيد التلقيح لا تموتوا اريد سلب حياتهم لا حياتكم Chad. Again, don't move. Oh, what the fuck are you? Honor. Coming سقطت السبايك في A عظيم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية من الأعداء في زرعت إيه؟ السبايك She's so easy to win. the عدو في إيه؟ عدو واحد شو صوصك cute. لا تستعجلوني رصد عدو مني أداء رائع عليك بهم يا فتاة أحتاج إلى دعم تريدون اللعب هيا نلعب عدد من الأعداء في A رصد عدو في A سقطت السبايك في B جد حذارني الآن ها. عدو واحد وقعت السبايك Alright, grenade. You're on fire. Blue right now. شكرا. نقطة الفوز. فلنجهز عليهم حتى آخر نفس. أنا في كل مكان يكفي به تبقى عدو واحد ابتعد تفوق جماعي فاز المدافعون